саламатсыздар ма құрметті оқушылар біздің кезекті үшінші лессон 3 яғни лессон 3 сабағымызды бастаймыз үшінші сабағымызда өткен сабақта екі сабақта өткен тақырыптарымызды жалғастырамыз яғни механика тарауындағы кинематика бөлімінде жүрміз әлі бүгінгі қарастыратынымыз дененің еркін түсу үдеуі көкжиекке бұрыш сай лақтырылған дене қозғалыс деген екі тақырыпшаны қарастыратын боламыз мұқият барлық ә, тапсырмаларды дәптерге түсіріп есептен шығарамыз олай болса біз бастаймыз ә, бірінші болып еркін түсудеу дегеніміз не жалпы айтқан кезде еркін түсудеу деп жатқанымыз бұл жердің тартылыс күші деп айтуға болады яғни жерге қатысты белгілі бір биіктіктен бастапқы жылдамдықсыз түсірілгендерін айтамыз немесе э, жердің тартылыс әсерінен жасайтын қозғалыс десек те болады яғни еркін түсу деуін біз қандай әріппен белгілейміз еркін түсу деуін біз мынандай g деген әріппен белгілейміз кішкентай g әріппен белгілейміз яғни еркін түсу деуі g әріпімен белгіленеді бұл жерде нешеге тең жуықтап алған кезде 10 метр бөлінген секунд квадрат дейміз негізі g бұл 9 бүтін оннан сегіз метр бөлінген секунд квадратқа тең жер үшін әрбір ә, планетаның әрбір ненің өзінің еркін түсу бар мысалы жердікі тоғыз бүтін оннан сегіз болса басқа планеталарда әртүрлі болады деген сөз ал енді мына суретте көріп тұрғанымыздай бірінші және екінші суретіміз көрсетілген бірінші суретте бұл ауасы бар иә ал екіншісінде ауасы сорылған яғни вакуумде қарастырамыз нәтижесінде вакуумде қарайтын болсақ не болды екеуі бірдей түседі ал ауасы бар ыдыста екеуі екі түрлі себебі ә, бізде мына тас болса мынауымыз бізде жаңағы қауырсынның несі бір несі қауырсын деп алсақ болады иә әрқайсысында әртүрлі болады деген сөз неге өйткені екеуінің салмағы екі түрлі деп қарастырылады ал енді біз осы еркін сүудеуіне келген кезде екі әріпті өзгертіп аламыз яғни осыған дейін қарастырған болатынбыз иә үдеу дегенді біз ә, не дедік үдеу еді үдеу өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадратқа теңеді ал енді бұл жерде біз не істейміз осыны джиға өзгертеміз яғни бұл да еркін сүудеуі бірақ өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадратқа тең түсіндіре алдық қой ал s деген шаманы біз жол деген біз өлшем бірлігі метр еді бұл жерде сті неге биіктікке өзгертеміз оның да өлшем бірлігі метрге тең яғни жерден белгілі бір биіктікке көтерілген кезде немесе жоғарыдан төмен қарай қозғалған дененің ә, қозғалысын қарастырған кезде джимен қарастырамыз еркін сүйдеуді, ал жолды биіктік ретінде қарастырады екенбіз олай болса еркін су үдеуін қарастыратын негізгі қозғалыс теңдеулерін тоқталайық қарайық бізде негізгі бір үш формамыз бар еді иә. ә, уақыттан кейінгі жылдамдық бірінші иә т уақыты белгілі уақыттан кейін белгілі уақыттан кейінгі жүрілген жол деген біз белгілі уақыт жүргеннен кейін жылдамдық уақытқа тәуелсіз жылдамдық формасы қарайтын болсақ бірінші формуламызда естерінде болса ә, бұл формуланы біз не деп қарастырдық мына жерде а деген бар еді аны неге өзгерттік жиға өзгерттік жай ғана екінші жағдай жолды биіктікке өзгерттік және үдеуді жиға өзгерттік үшінші жағдай дәл солай g мен hты өзгерттік бұл деген сөз тек қана жерден белгілі бір биіктікте жоғарыда қозғалған кезде денелердің қозғалысын қарастыратын болсақ осы формулаларға тоқталады екенбіз бұл жерде в деп жатқанымыз не в деп жатқанымыз айтқан болатынбыз иә естеріңде болса бұл жылдамдық өлшем бірлігі метр бөлінген секундқа тең жылдамдық ал в нолевой деп отқанымыз бұл бастапқы жылдамдық бастапқы жылдамдық өлшем бірлігі метр бөлінген секундқа тең бұлда. g деп отқанымыз еркін сөйдеуі. иә ол тұрақты шамамына жүйеміз ал уақыт әрине бұл уақыт өлшем бірлігі секундқа тең бұл білеміз h дегеніміз жаңа айттық биіктік барлығына тоқталып кетсек осылай болады барлығын дәптерге түсіріп алайық түсіндік қой ал енді бізде мына жерде қосу немесе алу деген таңбан қарастырамыз қосу және алу деген таңбаны қарастырамыз қосу деген кезде қандай қазір қандай кезде қосамыз яғни еркін сөйлеудің бағыты қандай еді бізде еркін сөйлеуінің бағыты әрқашан төмен бағытталады ал егер дене төмен қарай бағытталатын болса ол кезде таңбамыз қосу болады ал егер дененің бағыты жоғары қарай қозғалыстың бағыты жоғары қарай болса не болады екен таңбаны теріс деп аламыз себебі g-дің бағыты әрқашан төмен болғандықтан оған қарсы бағытталатын болса таңбамыз теріс болып қарастырылады екен енді осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік еркін құлаған дененің бір секундта жүрген жолын тап дейді яғни ол кезде не істейміз бізде берілген ә, уақытымыз 3 секунд ал джиміз ә, 10 метр бөлінген секунд квадратқа тең табу керек бізге нені жол яғни h табуымыз керек қой өйткені құлаған ғой яғни еркін құлаған дене жоғарыдан еркін құлаған дененің ол кезде биіктігіміз тең болады бастапқы жылдамдығымыз неге тең мына жерде бастапқы жылдамдығымыз тең нөлге сол себепті не істеп аламыз бізде бастапқы жылдамдық жоқ яғни в нолевой т ә, төмен қарай бағытталғандықтан қосамыз g т квадрат бөлінген 2 енді бастапқы жылдамдық нөлге тең болғандықтан біз не болып кетеді h тең ә, g т квадрат бөлінген 2 деп алсақ болады нәтижесінде ә, еркін сүудеміз 10 тең уақытымыз 3 үштің квадраты 9 көбейтеміз тоғыз бөлеміз екіге так мына екеуін қысқартып жіберетін болсақ мына жақта бес қалады иә нәтижесін 5 жерде тоғызымыз нешеге тең 45 метр болады екен Түсіндіріп алдық па ары қарай кеттік енді осыған байланысты тағы бір есеп шығарып көрейік бізде максималды биіктіктің формасын иә, максималды биіктікті табуымыз керек және уақытты табуымыз керек ол үшін бізде не берілген тек қана бастапқы жылдамдық берілген олай болса біз не істейміз ә, бізде бірінші формуламыз қолданамыз в тең в нолевой қосамыз иә жоғары қарай болса не болады қоспаймыз жоғары қарай болса азайтамыз иә азайтамыз ә, не болады бізде g көбейту т ә, соңғы жылдамдығымыз нөлге тең болғандықтан яғни мына жерде соңғы жылдамдығымыз тең нөлге де болатын болсақ нөл тең болады бастапқы жылдамдық елу Э, азайтамыз 10 көбейтіміз та. нәтижесінде ә, бізде не болады минус елу тең болады минус 10 т-ға тең так екі жақты да қысқар ә, э, минус бірға көбейтіп жіберсек қосылып кетеді нәтижесінде уақытты табатын болсақ елуді бөлеміз неге 10-ға. получается бізде 5 секунд шығады екен бұл көтерілу уақытымыз ал енді максималды биікті табу үшін біз қалай істейміз максималды биікті табу үшін в квадрат тең в нолевой квадрат қосамыз так жоғары қарай болса азайтамыз иә азайтамыз 2gh деген формамыз бар осы жерден біз ә, <coughs> биіктікті тауып көрейік яғни соңғы жылдамдығымыз 0 тең болады 50-дің квадраты неше болады 2500-ге тең азайтамыз ә, 2 10 және биіктік белгісіз так мына бетке өткен кезде минус 2500 тең болады минус 2 емес 20 болады көбейтсек Аш болады иә екі жақты да минус 1-ға көбейтіп жібереміз нәтижесінде биіктік тапқан кезде 2500 иә 2500 ба аха ә, бөлеміз нешеге 20-ға так нөлдер қысқарса 250-ді 2-ге бөлсек биіктігіміз кеп шығады екен 120 бес метр болады деген сөз яғни 125 метрге көтеріледі міне биіктігіміз максималды биіктігіміз ал уақытымыз 5 секундта екен ары қарай кеттік енді жоғардан төменге төменнен жоғары қарай белгілі бір жылдамдықпен лақтырылған дененің қозғалысын қарастырамыз жоғарыдан төмен қарай қозғалған міне яғни тасты біз мына жерде төмен қарай бағыттаймыз сол кезде түсіп келе тасымыз иә төмен қарай түсіп келе кезде жылдамдықтың формасы қала бердік мына жерде қосу таңбасы орындалады өйткені жаңа айттық g бағыты әрқашан төмен болғандықтан таңба оң болады дәл сол секілді мына жерде таңбамыз оң болады үш формулада да таңбамыз оң болады екен ал егер бастапқы жылдамдығымыз нөлге тең болған жағдайда деп қарастырып кететін болсақ ол кезде мынау нөл болса формуламыз қалай өзгереді мынандай түрде өзгереді екен немесе екінші түрде мынауымыз биіктікке және үшінші жағдаймен яғни қандай жағдайда бізде бастапқы жылдамдығымыз нөлге тең болған жағдайда бұл қандай жағдай жоғарыдан төмен қарай түсіп келе кезде ал төменнен жоғары қарай қозғалды яғни ә, тасты жоғары қарай лақтырамыз тас жоғары қарай қозғалды дейік нәтижесінде ә, э, g-дің бағыты әрқашан төмен болғандықтан g-ға қарама қарсы болса таңбамыз теріс болады міне таңбамыз теріс болады и нәтижесінде осылай біз есептерді шығарсақ болады деген сөз түсіндіре алдық қой осы жерде айтып кетейік мысалы мына формуланы түрлендіреміз мына бір формуланы түрлендіріп көрсетейік сіздерге қалай түрлендірейік осы жерден бастапқы жылдамдықты табатын болсақ бастапқы жылдамдығымыз тең болады жылдамдықтан азайтамыз g t болады деген сөз өйткені мынау оң таңба теңнің мына бетіне теріс таңба болып өтеді нәтижесінде осылай формуланы түрлендірсек болады деген сөз түсіндіре алдық қой ал егер мына бір формуладан делік мына бір формуладан біз уақытты тауып көрейік уақытты табамыз міне қараңыздар ол кезде қалай болады ә, биіктікті көбейтеміз екіге бөлеміз еркін түсу үдеуіне тең болады уақытқа уақыттың квадратына ал квадраттан құтылу үшін не істейміз біз ол кезде квадраттан құтылу үшін біз тең түбір астын аламыз 2h бөлінген g деп түсіндіре алдық қой яғни бұл бізде формула түрлендіру болып табылады ары қарай кеттік енді осыған байланысты бір есеп шығарып қарастырамыз еркін түскен дене жермен соғылардағы жылдамдығы 30 метр секунд болса құлау биіктігін табыңыз дейді яғни жылдамдығымыздың квадраты тең бастапқы жылдамдық нөлге тең болғандықтан екі GH деген формула алсақ болады осы жерден биіктікті табатын болсақ мынау екеуі яғни екі g мына бетке бөліміне түседі сол кезде жылдамдықтың квадратын бөлеміз неге 2 джиға нәтижесінде жылдамдықтың квадраты нешеге тең 30 э, отыздың квадраты 900, бөлеміз 2g 20-ға. Э, қысқаратын болса неше болады 45 метр болады екен ответ в деп қарастырамыз иә ары қарай келесі есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер шықпаса қарастырамыз Арғарай кеттік енді көкжекке бұрыш жасай лақтырылған дене қозғалысы келесі тақырыпшамыз э, яғни белгілі бір жылдамдықпен лақтырылған кезде әрбір дененің максималды көтеру биіктігі болады және максималды ұшу қашықтығы болады иә міне h x максимал және ең жоғары нүктесінде көтерілу уақыты болады тмз болады дұрыс па осы жағдайларды қарастыратын боламыз яғни мынау бізде бұрыш депта деп жатқанымыз ә, жалпы айтқан кезде мысалы біз қарапайым бір тасты жоғары қарай лақтыратын болсақ ол бірінші болып ең жоғары биіктікке көтеріледі яғни ол кезде жоғары ең жоғары биіктікте қарайтын болсамыз жылдамдығымыз неге тең болды міне ең жоғары биіктікте жылдамдығымыз нөлге тең болады одан кейін бағыт жылдамдықтың бағыты өзгере бастайды төмен қарай түсіндіре алдық қой ә, осы денелердің қозғалысын қарастырамыз олай болса қарайық бізде ә, бірінші болып мына суретте көріп тұрғанымыздай ә, жалпы жылдамдық тапқан кезде біз қалай істейміз жалпы жылдамдық тапқан кезде міне қараңдар бізде y өсіміз бар және x өсіміз бар дене ортадан қозғалғандықтан бізде қалай болады жалпы жылдамдық тапқан кезде тік бұрышты үшбұрыш жүйесі бойынша қозғалғандықтан біз пифагордың формуласын естеріңде болса s квадрат тең а квадрат қосылған b квадрат деп аламыз нәтижесінде осыны форма жылдамдық түрінде түрлендіретін болсақ формуланы былай түрде жазып алуға болады иә и болды ары қарай ә, не болады формуланы түрлендірдік міне ал енді айтып кететін бір жайтымыз міне бізде ә, егер жылда y өсінде болатын болса ә, y өсінде болатын болса міне қараңда y өсінде тік жоғары болғандықтан біз синус альфа деп аламыз синус альфа ал x өсінде болғандықтан біз не деп аламыз косинус альфа деп аламыз косинус альфа яғни қараймыз x өсінде міне в нолевой бастапқы жылдамдықты мына жерде ұшқан кездегі бастапқы жылдамдығымыз болады ғой бастапқы жылдамдықты көбейтеміз косинус альфаға өйткені бұл горизонтал бағытта горизонтал бағытта ал о y болатын болса ол вертикал бағытта қозғалғандықтан біз осындай бір формамен түрлендіреді екенбіз ары қарай енді осы жерде қарастыратын болсақ міне біздің айтқан неміз қазір бір көрсетейік мына шардың қозғалған несін көрсетеміз иә міне <coughs> шарды қозғалтып көрейік міне қарайтын болсақ шарымыз ұшты аха яғни ең жоғары нүктесіне келген кезде жылдамдығымыз нөл болды қайтадан төмен қарай түсті дұрыс па міне шарымыз мына шарымыз ал мынау ұшып максималды мына жерге келген кезде нөл болды ауытқиды бара ауытқыды міне ал тік ұшқан кездегі дәл соған тең болды да түсіндіре алдық қой ары қарай енді э, векторлардың ә, век... векторлық құраушысы деп қарастыратын болсақ жаңа айтып кеткен неміз ғой біздің мынау y өсінде мынау x өсінде y өсінде болғандықтан синус альфа x өсінде болғандықтан косинус альфа деп аламыз иә ары қарай ә, ә, <clears throat> міне сызып көрсетейік не аха міне қарайтын болсақ бізде ә, э, y өсі болғандықтан синус жағдайын қарастырдық және мынау неміз x өсі болғандықтан косинус альфаны қарастырады екенбіз жалпы жылдамдық тапқан кезде ал енді мынау векторлық дәл осыны бір сурет ретінде қарастырсақ мысалы мынау бізде э, ненің несі гольф шары деп қарастыратын болсақ иә қозғалады ғой қозғалыс барысында осылай қарастырады екенбіз мынау y өсі мынау x өсі деген секілді мынау белгілі бұрыш немесе мынау тасты лақтырған кезде ұшқан кездегісін қарастырдық иә екі суретпен сіздерге барынша түсіндіруге тырыстық ары қарай ә, көтерілу уақытын табамыз көтерілу уақытын табу үшін көріп тұрғанымыздай бізде негізгі формуламызды аламыз иә одан кейін бар осы жерден ә, біз уақытты табамыз яғни ә, мына уақытты табамыз сол кезде уақыт тапқан кезде формуланы осы түрлендіріп алады екенбіз міне ұшу уақыты болса толық ұшу уақыты болса бізде қалай болады екен қарайық міне шарлардың қозғалысын көреміз міне қозғалды ә, ең жоғары нүктеге барған жылдамдық нөлге тең болды қайтадан қозғалып төмен қарай түсті яғни толық барып келгендіктен біз ә, толық ұшу уақыты деп қарастырамыз нәтижесінде міне мына бөліктегі уақытымыз мына бөліктегі уақытымыз сол кезде бізге толық нені береді екен ұшу уақытын береді екен ол кезде жылдамдығымыз екі болады иә дұрыс па ары қарай енді ұшу қашықтығы ұшу қашықтығы деп атқанымыз, яғни l x максимал иә ол кезде қалай болады екен міне дененің қозғалысын қарастырамыз қозғалды аха екеуі бірдей қозғалды иә нәтижесінде мына формуламызды жаздық иә мына формуланы жаздық бұл жерде l деп отқанымыз x максимал яғни ұшудың максимал қашықтығына тең болады нәтижесінде в косинус альфа көбейту деп аламыз осы жерде тын ашатын болсақ міне қараңыздар формуланы ашып көрсетеміз яғни ә, жаңағыдай аштық т толық ұшу уақытын қарастырамыз нәтижесін толық ұшу уақытымыз бағана бізде мынаған тең еді ғой формулада ә, осы кезде 2 синус альфа көбейту косинус альфа деп отқанымыз синус 2 альфаға тең болады нәтижесінде ә, 2 жылдамдықтың квадраты бізге в нолевой квадратты береді синус 2 альфа бөлінген g бұл максималды яғни иә, ұшу қашықтығын осылай анықтайды екенбіз ары қарай енді көтерілу биіктігін табатын болсақ міне қараңыздар шар белгілі бір биіктіктен түсті нәтижесінде нәтижесінде бізде міне негізгі формамыз максимал қашықтықтың формасы иә орнына қойдық так g бөлінген 2 дедік та т-ның орнына біз не ә, ұшу қашықтығының формасын бағана формамызды жаздық нәтижесінде не болды ә, бізде мына жерде g-дің квадратымен иә квадраттаған кезде мына g қысқарып кетеді екі астына түседі және жылдамдықтың квадраты осылай түрде формамыз максималды биіктіктің формасы осылай анықталынады екен ары қарай кеттік енді осыған байланысты есеп шығарып көрейік бізде мысалы ұрған кезде белгілі бір биіктікке осы жерде уақытпен көтеріледі белгілі бір максималды биіктік табуымыз керек және ұшу қашықтығын сонымен қатар бізде мына жерге бұрышымызды табуымыз керек иә бұрыш тапқан кезде ол жылдамдықты да қарастырып кетеміз жақсы олай болса рет ретімен қарастырайық бірінші болып міне қарайтын болсақ бізде уақытымыз негізгі формамыз бар еді ғой жаңа біздің иә осы форманы қойдық біздегі бастапқы жылдамдығымыз бар солай ма бастапқы жылдамдықты табу үшін біз не істейміз бастапқы жылдамдықты табу үшін қараңыздар ә, в тең иә в нолевой көбейтеміз синус альфа синус альфа деп отқанымыз мынау 37 градуста 0.8-ге ә, тең сол кезде жылдамдығымыз неге тең болады ә, алтыға тең болады иә метр секундқа тең болады окей нәтижесінде формуланы жазып алдық міне ә, осы жерде уақыт тапқан кезде нөл бүтін оннан алты секундқа тең болады ал енді максимал биіктік тапқан кезде негізгі формуламыз міне үшінші формуламыз осы жерден ә, соңғы жылдамдығымыз нөлге тең болғандықтан біздің жаңа неміз жылдамдығымыз алтының квадраты отыз алты мына жақты көбейтіп аламыз минус жиырма болады иә сол кезде 36 бөлінген 20 ол 1,8 метрге тең болады ары қарай енді қарайтын болсақ бізде ұшу мына жерге келген кезде 0,6 секунд болса мына жаққа келген кезде уақытымыз неше болады 1,2 секунд себебі толық ұшқан кездегі уақытымыз міне мынау ал енді максималды иә ұшу қашықтығын табатын болсақ жылдамдықты көбейтеміз неге уақытқа ә, э, жылдамдық деп жатқанымыз сегіз қайдан келді сегіз қайдан келді дейтін болсақ мына жерге қарастырайық міне в тең э, мынау он в нолевой көбейтеміз косинус альфаға тең болады иә солай ма яғни в тең ә, э, в нолевойымыз онға тең косинус альфамыз отыз жеті градуста ол нөл бүтін оннан сегізге тең нөл бүтін оннан сегізге тең нәтижесінде бұл 8 метр бөлінген секундқа тең болады ә, бұны көбейтеміз неге толық ұшу уақытына міне толық ұшу уақытына көбейткен кезде тоғыз бүтін оннан алты метр шығады екен иксіміз тоғыз бүтін оннан алты метрге тең болды міне ал енді бізде мына жердегі нені табамыз бұрыш табайық осы жердегі құлаған кездегі бұрыш нешеге тең болатынын қарастырайық ол үшін жаңа айтқан біздің негізгі мынау иә синусты бөлеміз косинусқа косинус деп жатқанымыз мынау міне иә сегізге бөлеміз қарайық мынау ә, бізде x өсінде 8-ге тең y өсінде 6-ға тең тік бұрышты үш бұрыш болғандықтан біз пифагорға сал мына бетті синус мына бетті косинус деп аламыз ғой пифагорға салатын болсақ осы жерде не келіп шығады біздің жылдамдығымыз кеп шығады мына жерге түсетін құлайтын жылдамдығымызды тауып алайықшы бірінші ол кезде қалай болады в тең э, сегіздің квадраты алпыс төрт қосамыз э, алтының квадраты отыз алты иә бұл түбір ғой пифагор сол кезде жылдамдығымыз тең болады бұдан 10 метр секунд шығады яғни ұшу жылдамдығымыз бен құлау жылдамдығымыз бірдей болады екен ары қарай енді нені табамыз бұрыш тапқан кезде міне қарайық y синус бөлінген косинус иә мынауымыз синус бөлінген косинус бізге нені береді тангенс альфаны береді получается алтыны бөлеміз сегізге минус нөл бүтін жүзден жетпіс бес бұл градусқа шаққан кезде минус э, отыз жеті градусқа тең болады екен окей ары қарай кеттік енді траекторияның қисық радиус деп қарастырайық траекторияның қисық радиус деп отқанымыз міне көкжиекке бұрыш дене қозғалысының мына жерде иә тік және төмен қарай бағыттайтын бізде центрге тартқыш үдеуіміз бар міне центр тартқыш үдеуіміз бар осы жерден радиус табатын болсақ формуласын былай өзгереді иә одан кейін бар. осы жерде біз не істейміз ә, жалпы центр тартқыш үдеуіміз неге тең ға деп, деп қарастырамыз нәтижесінде ә, үдеудің орнына біз не жазамыз сол кезде иә міне қарайтын болсақ ә, жылдамдығымыз мынауға тең болды ал аның орнына мынаны жаздық нәтижесінде мынандай формула еді міне мына формуланы жазған кезде ә, жылдамдықтың орнына в нолевой иә квадрат косинус квадрат альфа бөлінген астына g болды солай ғой ал енді осы жерден біз нені қарастырайық енді центр тартқыш үдеуіміз егер неге тең болса мынаған тең деп қарастырамыз ол кезде формуламыз осылай түрде қарастырылады мына формула арқылы міне төмен қарай бағытталғандықтан біз осы жағдайын қарастырамыз бастапқы радиус тапқан кезде ары қарай кеттік енді горизонталь лақтырылған дене қозғалысы мысалы белгілі бір биіктіктен лақтырылады дене сол кезде оның несін табамыз ә, ұшу қашықтығын тап дейді немесе биіктігін тап деп келуі мүмкін биіктік тапқан кезде жай ғана g квадрат бөлінген екі мына формула саламыз иә ал қашықтығын тап дейтін болса мына бір формула салады екенбіз өйткені неше қашықтыққа түсетіндігін түсіндіре алдық қой ал егер ә, бізге олай емес нені тап дейтін болса мысалы жылдамдықты табу керек болатын болса яғни жылдамдық табу керек болатын болса мына бір форма қараймыз мына жерде жылдамдығымыз бар төмен қарай бағыттайтын жылдамдығымыз бар жиіміз бар мына тік бұрышта үш бұрыш болғандықтан мынау пифагор формуласымен түрленіп шықты яғни ә, мынау в нолевойдың квадраты қосылған в-ның квадраты болып тұр ғой в-ның квадраты мынау нәтижесінде мына бұның орнына жеті квадрат деп алдық та түсіндіре алдық деп ойлаймын ары қарай мына бір есепті шығарып көрейік ол үшін түсініктірек болу үшін яғни қарастырамыз не табуымыз керек біз h максималды табуымыз керек тауып көреміз э, ол кезде біз не істейміз бірінші болып бірінші болып мына бір формула саламыз иә бұл формуламыз мынаған тең ғой міне бұл жерде бізде э, бастапқы жылдамдығымыз неге тең болып тұр нөлге тең мына биіктік тапқан кезде бастапқы жылдамдығымыз мына жер нөлге тең ғой сол кезде биіктігіміз неше болды ә, 80 метр болды осы жерден уақыт тапқан кезде уақытымыз 4 секундқа тең болды иә уақытымыз 4 секунд болды енді мына максималды қашықтық табатын болсақ бастапқы жылдамдықты көбейтеміз неге жаңа айтқанымыздай уақытқа бастапқы жылдамдығымыз бізде 10 метр секундқа тең ал <clears throat> уақытымыз 4 получается макс э, мынау h максималымыз то есть x максималымыз неге тең болады 40 метрге тең болады екен түсіндіре алдым деп ойлаймын ары қарай кеттік енді нақты және идеал жағдайдағы траекторияның өзгерісі егер өзгеріс дейтін болса бізде мына бір қозғалыс былай қозғалған қозғалысын біз не деп алады екенбіз баллистикалық қисық деп қарастырамыз ал егер мына нүктелердің бүйтіп қосындысын не деп алады екенбіз төмен қарай бағыттайтын қозғалысын біз парабола деп қарастырады екенбіз Э, қосымша материалдар яғни в деп жатқанымыз соңғы жылдамдық в нолевой бастапқы яғни әрқайсысына жеке жеке жазып қойсақ болады әрине түртіп және де пысықтайым енді сіздерге пысықтаймға Рахашевтің кітабында векторлық векторлардың қозғалысы деген бар сол жердегі есептер шығарамыз түсінбегендеріміз сұраймыз жақсы келесі сабақта жолыққанша сау бол